saya kongsikan pagi ni dan saya kongsikan dengan you juga. So, uh, cerita berkenaan dengan uh, ciri-ciri uh, orang berjaya. Ini datang hasil dari, ada, ada banyak ciri orang berjaya betul tak? Tapi ni hasil kupasan apa yang saya uh, saya baca, uh, saya dengar video yang saya dengar pagi ni. Eh. Dia kata ada tiga ciri. Tiga ciri uh, uh, orang yang berjaya ni. Yang pertama ialah, dia tidak menyalahkan orang lain dengan segala apa yang berlaku dalam dalam kehidupan dia. Eh dia own whatever problem yang ada dekat diri dia. Apa saja kelemahan, apa saja setbacks, dia tak dia tidak menunjuk-nunjuk kat orang. Dia tahu itu adalah dia punya responsible dan dia dia rasa dia yang dialah titik akhir kenapa benda tu jadi, benda kenapa benda tu jadi. Okay, ini sama dekat dalam uh, dekat dalam kalau kita baca pasal buku uh, Seven Habits of Highly Successful eh highly efficient ke highly successful eh uh, uh, person nombor satu ialah kita ada we are our own responsibility kita sebab tu kalau sekiranya saya tanya siapa yang faham dengan tanya saya bila orang komplain komplain komplain saya akan cakap meh bat tangan kau meh sini tangan kau kan uh, ni tangan kau semua komplain kau tu ada kat atas ni kau jangan nak cerita pasal orang lain cerita atas diri kau sendiri apa yang kau boleh buat dengan dengan dengan, dengan masalah yang ada ha. so sama juga dengan anak saya kalau sekiranya dia komplain-komplain lah main sini tangan sebab you nak cerita pasal orang lain you tak boleh nak you tak boleh nak control ingat tak kalau dalam uh, dalam buku uh, Seven Habit of uh, Effective People tu pun sama juga highly effective, uh, effective people dia ada circle uh, dia ada circle of influence dengan dia ada circle of concern kalau sekiranya you fikirkan circle of concern sedangkan benda tu you tak tak boleh kontrol. Cerita pasal uh, benda-benda uh, yang you tak boleh nak kawal kan. Benda tu menyebabkan you rasa stres. Whereas sepatutnya you fikirkan benda yang you boleh kawal. Okay. So ingat itu ciri yang pertama. Apa saja yang berlaku dalam kehidupan you adalah you punya responsibility kalau sekiranya kalau sekiranya you rasa macam ada kelemahan dengan you alah dia ni boleh lah sebab dia ni dia ni ah, macam ni macam ni macam ni ah dia ni boleh lah macam ni macam ni tengok balik tangan you semuanya letak atas tangan you eh sebab you yang boleh memilih cara yang you nak buat okey nombor satu okey nombor dua ialah mindset kita kena betul ingat jangan kita fikirkan melakukan hartanah ni benda yang enteng eh Bukan. Sebab benda ni dia mudah tapi tak senang. Mudah tapi tak senang. Kenapa saya kata mudah? Kan? Cara-cara singkat ni senang je. Apa kerja kau? Aku cari buyer, aku cari seller, aku kahwin dengan dia. Dah dapat duit. Cacing. Betul tidak? Ha? <laughs> Tapi tak senang. Ha? Sebab banyak benda yang nak dilalui. Macam saya share pagi ni. Eh? Transaksi hartanah ni macam kunci. Ni kan? Ha, macam kunci kan? ha, kunci ni kan. Kunci ni ada berapa lekuk? Ada banyak lekuk tu lah. Kan katakanlah anak kunci ni satu lekuk dia hilang. Satu je lekuk dia hilang. Eh, saya masuk dekat kunci tu. Apa berlaku? Saya pusing-pusing-pusing. Boleh tak? Eh? Tak boleh. Tak boleh. Ha. So, maksudnya kalau sekiranya satu kunci tu uh, apa? Uh, terpa, uh, ter, uh, terpatah memang tak boleh masuk bengkok memang tak boleh masuk sama juga bila kita buat tanah ni kita cerita senang memang macam tu lah cerita mudah dia macam tu aku cek bayar aku cek seluruh kahwin dengan dia ingat tapi sebelum tu kena kena tengok juga rumah tu adakah rumah tu memang kena dengan apa yang seller nak eh bayar nak ha, kuali, uh, dia harga tu adalah kena dengan apa yang market nak uh, market nak banker nak betul tak and then kena dengan apa yang bayar nak And then lepas tu uh, buyer tu itself kena dengan apa yang banker nak. Sebab banker ada banker dia tak nak buyer ni. Buyer ni dia jenis yang tak bayar tak bayar hutang. Dia tak nak. Dia tak nak bagi loan. Betul tak? Ha, apa lagi? Apa lagi? Uh, uh, condition dia. Adakah kena dengan apa yang pembeli? Pembeli tu. Dia dia punya putera. Ke tidak? Uh, dia nak beli rumah blok punya putera. Dia nak beli rumah rumah kos rendah. Nak beli rumah kos rendah tapi rumah kos rendah tu uh, baru beli 2 uh, uh, 3 tahun nak jual. Boleh tak? Boleh tak macam tu? Susah betul tak? Ha? Eh? Uh, boleh ke tak? Tak boleh eh. Kalau sekiranya ikut buku tak boleh. Tapi ada orang cakap boleh rayu, rayu, rayu, rayu. Ah, ha, boleh rayu. Tapi tak ada garanti. Ha, kena tengok juga keadaan rumah tu. Adakah dia boleh dijual ke tidak? Okay. So, ingat eh. Mindset kena kuat. Jadi, kalau kita tahu dia ni mudah tapi tak senang. Jadi kita tak orang kata apa pula aku ah ini ini memang benda ini biasa lah betul tak? Kalau orang yang dah biasa dia tak kisah kalau loan tak lulus sebab dekat dalam tangan dia ada 5-6 ITP <laughs> betul tak? Ah ha, betul tak Cik Azhar? Nah, ha? ah bos? Betul ha? coach. Ha? Ha? Satu saya banyak saya ATP, Ha, ah, saya ATP pula lambat masa saya buat dulu kan 20,000 tak lepas apa bukan rezeki sebab dekat belakang saya ada 4 5 ATP lagi semua harga 20000 kan ah so cara kalau sekiranya you ada banyak ATP you tak perlu risau eh itu memang biasa alah ah, perkara biasa tu asam garam kenapa aku nak risau orang tak datang selepas tunggu satu jam ah ni jangan nak salahkan orang kamu lah kenapa kamu tak call dia satu jam sebelum kamu pergi gerak ah kena marah dengan owner Kenapa you guys, uh, you you ni panggil orang orang saya tunggu sudah lama. Kenapa orang tu tak datang? Ah, uh, you yang salah. Ah, uh, ataupun buyer dah datang. Eh, lepas tu seller tak ada. <laughs> Ah, siapa salah? Ah, ni. You lah yang salah sebab you tak arrange betul-betul. Ataupun tenant, tenant, tenant uh, pura-pura tak ada kat rumah sebenarnya <laughs> dia ada kat dalam tu kan. Boleh dengar anak dia pakai pasang lagu apa? Uh, apa lagu-lagu apa? uh, apa lagu Shark? Ha? <laughs> apa lagu tu? Lupa? Siapa boleh nyanyi lagu Shark tu? Na na na na na na <laughs> Boleh dengar Tapi ketuk-ketuk pasal apa tekan loceng pun tak tahu kan ha, <laughs> Itu So ingat eh so, Semua benda tu dia kena ikut lekuk dia Kalau lekuk dia kena Kalau lekuk dia kena ah, Insya Allah dia pusing So kadang-kadang orang yang buat atana ni tak perlu risau Sebab apa You sekali pusing cicing 10 ribu masuk Betul tak? You buat jual apa yang boleh buat macam tu? Ha? Eh? Jual apa yang you you you you pusing sekali je 15000 masuk, 6000 masuk, jual apa? Ah, you cerita dengan saya. Eh? <laughs> tak uh, tak ada tak ada banyak dekat dalam Malaysia ni yang buat macam tu lah. Kalau you jual dadah lain cerita eh. Tu tolak tepi yang betul-betul ni ah, okey. <laughs> yang ketiga, yang ketiga sekali. Ha, ini yang yang betul-betul yang yang menarik. Kamu kamu cuba tengok kan apa uh, yang yang daripada nombor tiga ni uh, kamu cuba tengok eh okey dia cerita dia macam ni tapi cerita ni memang betul ke tak tidak orang kata olahan dia kita tak tahu tapi dia punya fenomena dia sama okey fenomena dia betul uh, cerita dia macam ni ada satu orang budak kita namakan nama dia Ali ya, eh uh, Ali tu dia dia, uh, dia dia dia dia nampak dekat dekat uh, pokok dekat rumah dia tu ada satu kepompong tau ada satu kepompong. Ah, kepompong tu jadi ah, kupu-kupu nak keluar daripada kepompong tu. Jadi bila kupu-kupu nak keluar daripada kepompong tu, apa berlaku? Dia struggle, betul tak? Dia struggle. Eh? Struggle, struggle, struggle. So, Ali ni rasa kesian. Kalau kamu yang nampak, kamu kesian tak? Yes or no? Yes, kesian. Yes, no? Yes, no? Ataupun, you dengar ke tidak? ha? <laughs> Kalau you rasa kesian kan? Jadi apa Ali pun rasa, rasa pun kesian. Ha, jadi dia kata ni Tok Lee aku nak kena tolong ke pumpung ni. Apa dia buat? Dia koyak-koyakkan sikit. Uh, dia koyak-koyakkan ke pumpung tu. Ha, nak bagi rama-rama tu keluar atau kupu-kupu tu keluar. Apa dia buat? Tak boleh kalau dia pergi masuk rumah. Dia ambil gunting. Dia ambil gunting dia potong baik-baik ke pumpung tu. Jadi apa berlaku bila berlaku uh, ke, dia dah potong ke pumpung tu. Kupu-kupu tu keluarlah kan. Bila keluar kupu-kupu tu tak boleh terbang. Kupu-kupu tu duduk situ je. Eh, kenapa dia tak boleh terbang? Eh? eh? Kenapa dia jalan, jalan, jalan, jalan, jalan? Dia tak boleh terbang langsung. You nampak tak? Kenapa? Ha? Apa yang kita boleh nampak? Apa yang kita, apa yang, dari, uh, apa yang dia, panggil, dia panggil situ? Daripada situ, uh, apa yang dia kata kan? Ah, kupu-kupu uh, tu sampai bila-bila seumur hidup dia tak boleh terbang. Eh? Jadi, dia punya cerita dia macam ni kalau kupu-kupu tu, kepompong tu, kalau sekiranya ni nak jadi kupu-kupu, dia kena keluar daripada kepompong tu lah. Dia kena struggle. Dia kena struggle, struggle, struggle, struggle, struggle. In order for darah tu, darah pergi dekat sayap dia dan sayap dia baru boleh kembang. Jadi Ali ni ingat nak tolong. Jadi Ali tu potong kepompong tu Jadi dia tak boleh nak struggle, betul tak? Dia tak boleh nak pecahkan kepompong tu dengan sayap dia yang dah kembang. Jadi sayap, sayap dia kuncup je. Ya? sayap dia kuncup dan tak boleh nak kembangkan. Faham tak? Ha? Jadi itu juga yang berlaku dengan kita. Kalau you jangan jangan harap you punya leader nak tolong you semua sekali. Dia boleh guide you lebih kurang. Tapi jangan harap you leadernya nak tolong A dan B dan C. Macam mana kalau sekiranya you buat macam tu? Macam mana you nak bukakan you punya sayap? So yang ketiga ialah you kena ready untuk buka sayap you in order to buka sayap you, you kena usaha. You kena terima segala bantahan. You kena terima segala no. Segala yang benda-benda yang satu jam tak tunggu-tunggu tak datang tu. Kata on the way, on the way, on the way kan. <laughs> kan? Ha, benda-benda macam tu. So kalau you nak mengelakkan daripada kena macam tu, on the way, on the way tu, ada. Tengok video saya. Saya ada cerita macam mana nak buat. Kalau sekiranya kita nak deal dengan pembeli ni semua ni eh. So, itu yang ketiga, yang ketiga. So, you have to get ready untuk break your wing. Eh? Break your wing. Lebarkan sayap. Lebarkan sayap. Bukan break, your wing. Dia panggil apa? Kembangkan <laughs> sayap. Saya tahu Inggeris dia. Eh? Start, saya tanya kamus bergerak, bergerak sekejap. Apa yang? <laughs> break your wing. Eh? So basically, you kena get ready. Eh? So sama juga kalau sekiranya you dekat gym. Semua orang kat sini pergi gym kan? Awal-awal tahun semua gym penuh tu lah. <laughs> semua orang nak pergi gym kan? ha, Semua orang dengan semangat baru nak pergi gym Tapi you bayar you punya session punya apa Cikgu Tapi you kata ah tak apalah ah, cikgu saya Saya nak badan saya sado Tapi cikgu lah exercise Ataupun saya exercise cikgu tolong angkat Most of it ha, Boleh ke?